Evet arkadaşlar bugün yeni bir eski Fortnite bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Benim Epic ID'imle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu oyunu yeni başladım. Çok da memnun kaldım. Şimdi sizinle bir tur oynayalım. %68 kişi var. Buradaki maç bölümü ortalama aranı şey alanı. Buradan da maça girebileceğinizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Heh, birisi gitti. Europe bölümü yani Avrupa. Şimdi offline diyor. Siz buradan takip edeceksiniz. Online oldu. %76 diyor arkadaşlar. 3 kişi girdi. Biz girebilecek miyiz bakalım inşallah bu videoda. Girdik arkadaşlar. Şimdi bakalım maçımız nasıl geçecek. Onu bir bakalım. İyi seyirler. Memnun kaldıysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bu tarz eski Fortnite videolarından. Biraz kasma yaptı arkadaşlar kusura bakmayın da. Neyse bugün gameplay atamayacağız galiba. Yarın gameplay atarız isterseniz. Abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.